Всем привет, с вами Ксю. Сейчас будет звонок алфавитом. Разыгрывать я буду Кристину и Сабрину. Кто не знает, это мои подруги. С ними я снимала челленджи. И я думаю, будет смешно. И теперь я разыграю Сабрину. Набираем и звоним. Уже Сабрина нам сама позвонила. Алло. Алло, Ксюха. Привет. Наконец-то, я тебе говорю. Я звоню, привет, я звоню тебе по WhatsApp, звонок для меня бесплатный для тебя. Боюсь вагоны голубые. Боюсь вагоны голубые. Ну ладно, понятно, как дела? Понятно. Как дела у тебя? Хорошо. Ксюша, как дела? Хорошо. Yeah! Здесь, конечно... Елки вместо видео будут. Жареные. Связь очень плохая между... Алло, ты меня слышишь? Зима у вас там или нет? Алло. Зима у вас там есть или нет? Нету зимы. Открывай, открывай. Нет, у нас голые и что? Да что ж со связью-то? Снова перезвоним. Йодом покрась пакет. Каким йодом? Что? Кошка у вас красивая? Лимон ей давала или нет? появилась, черненькая, чау-чау, пушистенькая, маленькая. Маленькая? Алло. Надеюсь, маленькая. Маленькая, но ну, выглядит огромной. О. Ксюш, тебя не слышишь? Ого! Да. ты меня слышишь? Да. Мама, дай мне йод и я буду пакет. Надо. Ой, слушай. Что-то связь отвратительная. И зачем-то она собралась йод пакет выливать. Так, я ей сейчас перезваниваю. И будем дальше смеяться. Алексей, ты меня слышишь? Ксюша, что ты говорила про йод пакет? Пакет. Пакет. радуйся. Что радует? Радуйся, Сабрина, радуйся. Тартом. Тартом. Тартом радуйся. Каким? Каким? Уличным. Каким вкусным? У меня нет так тогда вкусного. Уличным. Алло! Да, у меня тоже нет, он а, в магазине. Фонари светят у вас? Светят. Хорьки бегают у вас нет. там? Нет, нету, не бегают. Целую тебя. Чашечку чая хочешь? Когда будет новое видео? Сейчас. Левая. Слушай, ты что заглохла там? Когда первое видео будет и какое? Э, завтра. Завтра, но я завтра тогда буду смотреть. Йок! Ксюша! Йок! Тепло там на йоге или нет? Или, или холодно? Я хочу Я хотела у тебя спросить, а? Вот я в куртке хожу нормальной, которую я ходила, и мне тепло. Здесь... Сабрина, ты снова в моем видео. Это был звонок алфавитом. Я тебя разыграла. Поняла я? Что ты делаешь? Снимаю видео, и ты снова в моем видео. Я снимала звонок алфавитом. Ксюша, я думаю, почему ты со мной поговорить вдруг захотела? А у вас там где? Как у вас там погода? Зима у нас. А у нас весна. Весна? С каких пор? <laughs> У нас, у нас, у нас собачка появилась. Я поняла уже во время разговора. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите в комментариях, кого разыграли вы и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!